Okay, selamat kita bertemu sekali lagi. Dalam video kita membincangkan makhraj huruf. Okey, sedar ataupun tidak kita telah masuk ke makhraj yang keempat. Maknanya kita dah pun settle uh, bahagian rongga mulut iaitu al-jawf dan juga kita dah settle pun bahagian al-halq iaitu tekak kita dan juga paling penting makhraj yang sangat banyak huruf-hurufnya itu huruf di bahagian lisan lidah kita. Kali ini kita akan masuk satu lagi bahagian yang keempat iaitu menceritakan tentang kedua bibir. Ha, rupanya daripada dua bibir ini juga keluar huruf. Okey, daripada dua bibir ni kita bahagikan dua bahagian yang mudah. Satu bahagian kita gunakan gigi kita, kita rapatkan ke bibir bahagian bawah seperti gini. Ha, macam rabbit kan dia rapatkan. Ha, bila kita rapatkan akan keluar bunyi fa. Fa, kita nak angin tu, fa. Sebagai contoh kita gunakan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith fahadis. Ha, kita nak itu. Fahadis. Jangan pahadis. Ha, pa kita tak mau pa, eh, kita nak fahadis. Okey, itu satu. Bahagian kedua dalam syafatain ini ada tiga huruf. Iaitu huruf mim, huruf ba dan juga huruf waw. Okey, contohnya ataupun maksud daripada ini adalah kita rapatkan bibir atas dan bawah. Connected. Dua-dua kena kan? Hmm, seperti itu. Okay? Hmm, macam kita sebut begitu. Okay, jadi contoh seperti huruf mim kita. Ma lahum bihi min ilm ma ma. Kita sebut ma rapatkan. Pertama. Kedua kita ada huruf ba. Contohnya kita baca ayat. Bi samashtarau bihi bi sa. Bi. Bi sa. Mesti dirapatkan. Sama macam ma kali ini bi. Okay, ketiga kita ada huruf wow. Okey, sebagai contoh bila sebut huruf waw ni dirapatkan juga kita baca wa huwal wa wa. Cuma muncung sebab huruf waw itu sifatnya ke depan. Wa wa huwallah wa huwa wa huwa. Ha. ataupun kita baca au au kan kita rapatkan kedua-dua bibir kita gitu diketemukan. Ah baik itu adalah syafatain ataupun kedua bibir. Ada dua bahagian gigi atas dikenakan gigi bawah timbul huruf fa Kemudian kita ada rapatkan kedua bibir, kita ada mim, bau, ba dan juga wow. Ha, okay, insyaAllah itu untuk bahagian kali ini.